Confused what I said in Indonesia? Follow my steps. Pause the video. Click Settings logo. Choose Captions. Choose Auto Translate. Choose English. And there we go, there's auto translate English. Now you understand what I said. Jumlahnya dan bisa habis. Hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita barbar bakal ngasih tahu cara uh, bikin zip file atau mengubah file biasa menjadi zip. Jadi sebelum mulai kalian bisa pencet tombol subscribe, like dan share ke teman kalian buat yang nggak tahu. Tapi jangan lupa support Kidi Barbar juga ya. Jangan lupa support di Barbar. Jadi kita langsung saja mulai. 1 2 3 you